warahmatullahi wabarakatuh Pagi ini mau review tentang Bimit Hair Clippers Kids Waterproof Hair Clippers Jadi keunggulan Bimit ini adalah Dia ya, waterproof Kemudian quiet operation Jadi tidak berisik Dan 5 jam charging Untuk 1 jam pemakaian Jadi lumayan lama ya Kita buka dulu petunjuk nah, ini dia Pimir Kids Waterproof Hair Clipper seperti ini untuk kelengkapannya yaitu buku panduan di sini kita bisa baca yang bahasa Inggris, kemudian ada sikat pembersih. Eh, mungkin ini pasangan untuk yang panjang. Kemudian ini ada alat yang lebih pendek dari sebelumnya. dan alat untuk mencukur bagian samping kanan kiri kepala untuk ini ada kabel charger nanti bisa dihubungkan ke charger handphone dan untuk alatnya coba kita pasang untuk yang pendek dulu kita coba pasang seperti ini sedikit ada tekanan terbalik ya? enggak yang tadi dari belakang ternyata pemasangannya dari belakang kemudian kita nyalakan on off nya ya mudah sekali pemakaiannya Did you